Willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Reacts, Powered bei Rom. Heute der gute Nico bei mir, Legi ja auch genannt. Äh, wir schauen uns das Navi-Game an, in der Pro League letztens. Mal schauen, was so geht. 2 und 2. Okay, ich wusste, dass er jetzt Telebase ist. Deswegen versuche ich den Planter hier einfach zu rushen. Hoffe, dass er mich nicht abzielt. Schweres Thema. Gelackt. Gelackt. Junge. Nein, die waren nicht so gelackt. Das war schon Nein, es war gut Shot, gespielt. Der erste, Shot, der erste, der erste vielleicht gegen, hat vielleicht einen Fehler gemacht. Was macht er da? Warum zieht er nicht die Smoke ab? Den Base Mate hört mich doch so. Absolut crucial Fehler von Perfekto, aber ausgenutzt. Und ja. Bumic kann da nicht auch nicht viel machen. Du wusstest, der ist in der Base. Ja, und den Base-Spieler schön. Hier sieht man die ganzen Stunden auf äh, Recall Master, <laughs> wie ich ihn wegspraye. Richtig schön, ja. Haben wir also Gutes getan. Stark. Wir sind eigentlich ziemlich gutes Turnier gestartet. Wir hatten das erste Game gegen EG, haben das auch relativ eindeutig gewonnen. Äh, zweites Game war gegen Fnatic. Fnatic, genau. Es war ähm, eigentlich ein knappes Spiel, 2-1 haben wir verloren gehabt. Hätten eigentlich gewinnen müssen auf Nuke, denke ich, aber haben einige Fehler gemacht, von aus denen wir sehr viel gelernt haben tatsächlich. Und danach war das Navi-Spiel. Ja, und das Navi-Spiel ging ja auch ziemlich gut für uns aus. Wir haben in diesem Spiel irgendwie übertrieben krass gespielt. Wir haben 5er Stacks A, B gespielt, wir haben viel gegambelt und jeder hatte richtig Bock zu gewinnen und wenn jeder Bock zu gewinnen hat, dann sehen die Games auch so aus, auch gegen das beste Team der Welt. Two und four verloren, oder? One on four haben wir hier verloren. One on four, geil. ja. Da sind wir die. Ach guck mal, ich bin B-Haus gepusht. Ich sag die ganze Zeit Sujuk, Sujuk. Das bedeutet bei uns, ähm, wir kommen von hinten, wir sollen nicht pushen und warten. Kito hat's falsch verstanden, pusht. Ja, das leider Free Frag, weil Kito pusht und der will ihm halt helfen. Die einzige Möglichkeit, dass er die Runde gewinnt, ist genau das, was wir machen. Wir laufen in seinen Crosser rein, erwartet noch Fehler, er hofft auf Fehler, wir machen sie. Aber zum Glück hat uns, glaube ich, Rische hier noch gerettet. Ich glaube, die Runde haben wir sogar noch gewonnen. Irgendwie, ja. Der Molotow hat nicht <laughs> rübergewandt, das war so traurig. Ich habe mich ich weiß noch genau, wie ich, ich, ich weiß noch zu Hause, ich saß zu Hause, hab zugeguckt und hab mich nur gehofft, was macht jetzt Rischer, Alter? Wie wird er die Situation handeln? Der holt die Runden immer irgendwie komisch, ne? Ja, aber Perfekto muss da eigentlich viel besser reinspringen und sich auch mehr Zeit lassen mit dem ja, Molotow. Wenn einfach einen guten Molotow wirft, so und auch ja, vorbei. Er hat ja wie viel absolut Minuten? vorbei. oder so. Schauen wir nochmal. Aber in einer guten und schönen Welt, die wir uns immer bei Big vorstellen, wäre es nicht zu diesem Szenario gekommen. Wir hätten 4-1 gewonnen. Wir hätten alle keinen Herzinfarkt im Hintergrund. Ja. Und es wäre gegessen. Aber diese Games machen wir auch mit Absicht ein bisschen, ne? Okay, ein bisschen Adrenalin pumpen. Ja, genau. Gegen Kito und mich. Da ging durch. Da ging sehr durch, da leider. Ging richtig durch. Kann mir vorstellen, wie Tilt. Er hat sogar noch der Demo danach geguckt und es ging. Das ist 1000% ein Hit. Das kann kein Mist sein. CS ist leider ein schlechtes Game, aber Hauptsache Geld macht. Ja, muss man auch sagen, hier hat der, CT, äh, der T eigentlich auch großen Vorteil immer noch. Ja, leichtes One and Two. One and Two ist einfach ja. relativ zu spielen. Das muss man auch im CS verstehen, dass manchmal hat man sehr leichte Situationen, selbst wenn One and Two ist, muss man manchmal die Runde holen. Wenn du quasi viel Zeit hattest, dich zu repositionieren oder so. Deswegen Aber gehen wir nochmal zurück. One and Two nicht immer Spielen wir nochmal ab. Großer Fehler hier war einfach, dass Nils da viel zu früh diffused hat. Wir hatten, zwar, wir hatten eine Quip, du hattest auch noch eine Smoke, wenn wir da ein bisschen warten und Nils dir ein bisschen Space gibt, oder also beziehungsweise Zeit gibt, dass du näher zu ihm kommst, dann können wir die Runde auch ganz einfach erholen. Er smoked die Bombe, tappt jetzt die Bombe und du gehst dann und bist ready zum Refragen. Ich glaube, er wurde links gekauft. Das kann auch gut möglich sein. Man sieht es auch aus deiner Inhalt, du hast ja. nach links geschaut. Also wussten wir nicht, dass er CTBs war. Also war schon eigentlich okay gespielt, um ehrlich zu sein. One-on-Two-Szene verliert er eigentlich nie. Steht 14 5. Mit der Key. Jetzt Sandwich gehen? Nein, er geht auf diese Kiste. Bist du confident, wenn du auf dieser Kiste stehst? Nee, ne? Nein, gar ich persönlich nicht. gar nicht. Ist aber ein einfaches Prefire eigentlich für den CT. Ja, und also jetzt, einfach jetzt sehr gefährlich, weil du jetzt. springst und dann ist so keine Accuracy mehr. Hier ist das Wichtigste, dass Johannes einfach nur gutes Timing hittet. Oder perfekt, wie in diesem Fall ähnlich checkt einfach. Ja aber sehr confident, wenn Johannes da einen Monat zu ist. Ja, Wie gesagt, auch vorher mit, das mit Electronic. Es ist nicht so, dass man einen Nachteil hat, obwohl man eine Person weniger ist. Auch in der Rische Runde, die einzige AWP, alles andere Eco. Ja, unsere bekannte Rische Runde, wie sie nennen. Wird einfach AWP gekauft, alle anderen kaufen ein bisschen Beagles. Schön, er wusste, er muss den ersten Frag irgendwo ja. machen, ist aggressiv gepiekt. Und jetzt kann er eigentlich cool bleiben. Gute Position suchen, nichts und nichts ausspielen. Game-Winning-Runde. Ja. Bist du Klatschrischer. Jetzt will äh, Niklas hier noch jiggeln gegen Lang. Und ne? ich das habt, ja, jiggeln, das habt ihr gesagt. Ich, ne? ich sehe es in seiner Inhalt. Hör auf. Ich wollte nur jiggeln. <laughs> nice. Eigentlich unmöglich jetzt ja. zu verlieren. Sehr schön gespielt von Rischer. Wir haben einfach gezeigt, dass jeder mal wieder gewinnen will. Gerade nach so einem Match wie gegen Fnatic, was wir vorher verloren haben, wo wir nur wegen uns verloren haben, haben wir diesmal nur wegen uns gewonnen. Nicht, weil der Gegner schlecht gespielt hat, sondern weil wir ihn einfach äh, outplayed haben. Und ja, so Games machen am meisten Spaß. Wir hatten einen schönen Abend danach und ja. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und äh, schreibt in die Comments, was euch so, was ihr vielleicht mal gucken wollt oder worauf ihr Bock habt. Peace. Peace out.